шаҳри туз музик нуқта тиҷей тақдим мекунад nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latganni nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latganni dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latganni dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latgan otaga doim so'zlar oz nasihatin quloq os otaga doim so'zlar oz nasihatin quloq os ozorlamang ishi yurmas otasini yig'latgan ozorlama ishi atasını yığlarken Sözlerde oshnonining ta'mi bo'lmas so'zlarinda ma'ni bo'lmas oshnonining ta'mi bo'lmas davralarda o'rni bo'lmas otasini yig'latganni marakada o'rni bo'lmas otasini yig'latganni yirtmay qolmas ota qardishi bir olmas deysan magar yirtmay qolmas olloh ham panohga olmas otasini yig'latganda olloh ham panohga olmas otasini yig'latganda adasını yıklat Şeytan ham adam bilmez atasını yıklat Ya ölüm ya külüm bulmaz baş köterip bulmaz Ya ölüm ya baxti bo'lmas otasini yig'latgan qurbon deb izzati bo'lmas otasini yig'latgan nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latgan otasini yig'la derde yalgız yüresen Emir kilal, ruçesden utmegen kilal aşkınayım yanımda durursan bo'lib yashaysan berganiga shukur qil nechun nolib yashaysan yaratganga shukur qil ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukur qil berganiga shukur qil bahor bilan qo'shilib darvozangga banash urib bahor bilan qo'shilib darvozangga bosh urib ayvoningga qaldirg'och kelganiga shukur qil aylaningga qaldirg'an kelganiga shukur qil boshini egib daraxtlar ming ming nozu ne'matlar boshim egib daraxtlar ming ming nozini ne'matlar dasturxoning to'ldirib turganiga shukur qil dasturxoning to'ldirib turganiga shukur qil yoshim maysalar poyandozdir yo'lingga shivirlashib maysalar poyandozdir yo'lingga yoldinga oqar suv kelganiga shukur qil